саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз яғни үшінші тарау термодинамика тері деген тарауды қарастыратын боламыз жалпы термо деген не жылу динамика қозғалыс яғни жылу қозғалыстарын қарастыратын боламыз бұл тарауда негізгі біздің оқу мақсаттарымыз көрсетілген иә кітаптарын ашатын болсыңдар и сонымен қатар осы тарау бойынша терминологиялық сөздігіміз бар қазақша орысша және ағылшынша иә тілдердің минимум бар ең бір қысқа нұсқа қарастырылған кітаптерге түсіріп бір бір жаттап аламыз ә, бүгінгі қарастыратынымыз енді термодинамиканың бірінші заңы газ бен ә, жұмысы деген тақырыпты қарастыратын боламыз бүгінгі та, негізгі тақырыбымызға арқау болатын тірек сөздеріміз бұл ішкі энергия газдың жұмысы және жылу мөлшері деген тірек сөздерге тоқталатын боламыз жалпы өткен сабақтарда біз өткенбіз ішкі энергия дегеніміз не ол қандай әріппен белгіленеді өлшем не деген сұраққа жауап берген болатынбыз жылу мөлшерін де айтқан болатынбыз иә бұл жерде бізге енді ә, белгісіз болып тұрған бұл газдың жұмысы дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін боламыз жақсы олай болса бірінші болып термодинамика дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көрейік термодинамика деп жатқанымыз грек тілінен аударылған кезде термо бұл жылу және динамикс күш деген сөзін ә, қарастырады яғни жылудың күштерін қарастырады жылудың әрекетін қарастырады деп біз айтамыз бұл жерде иә ары қарай кеттік енді <clears throat> термодинамика және ішкі энергия жалпы термодинамика деп жатқанымыз жаңа айттық иә бұл барлық денелердің молекулалары иә қарастыра отырып оны жылу құбылыстарын үйренетін боламыз ал енді бізде мысалы мына көріп тұрғанымыздай иә бізде не бар ә, шар бар су бар және қарбыз бар барлығы бізде қысым көлем температура қысым көлем температура қысым көлем температура яғни бұл термодинамикалық параметрлер болып есептелінеді қысым көлем және оның ішіндегі температурасына байланысты болып ә, ал енді дененің ішкі энергиясы деп жатқанымыз не еді денелердің ішкі энергиясы деп жатқанымыз сол потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысы иә бұл бізге ә, денелердің ішкі энергиясын беретін еді иә естеріңде болса ішкі энергияны біз мынандай ю деген әріппен белгілейміз оны өзгерту үшін осы кинетикалық энергия мен потенциал энергияның қосындысын қарастырған болатынбыз ал ішкі энергияның өлшем бірлігі джоуль деп айтқан едік иә ары қарай кеттік енді бізде дененің ішкі энергиясы жаңа айтқанымыздай бұл жерде n дегенді қарастырамыз n деп отқанымыз не бізде қосымша қосылған бұл n деп отқанымыз осы дененің яғни газдың барлық молекулалар саны деп қарастырамыз окей яғни молекула неше молекула бар бұл n болып есептеледі ары қарай кеттік енді осы ішкі энергияны өзгерту тәсілдері өткен болатынбыз иә естеріңде болса жұмыс жасау арқылы жылу беру арқылы деп қарастырғанбыз жұмыс жасаған кезде қарайтын болсақ мына жерде не істейді мына бір насос не алатын болсақ үрлейміз немесе ішіндегі ауаны сорып аламыз деген сияқты осы кезде атқарылатын жұмыс ал жылу берілу деп жатқанымыз жылу өткізгіштік конвекция сонымен қатар сәулелену деген негізгі үш факторге тоқталған болатынбыз естерінде болса ал енді бүгін жеке жеке қарастырамыз бірінші болып термодинамиканың бірінші заңы деп отқанымыз не иә энергияның сақталу заңының жылу құбылыстарына иә ә, қолданылуы бұл термодинамиканың бірінші заңы деп аталады яғни термодинамиканың бірінші заңының формуласы міне қарап көріп тұрғанымыздай жылу мөлшері тең болады ішкі энергияның атқарылатын газдың жұмысына қосындысы яғни газ жұмыс атқаратын болса біз не істейді екенбіз қосамыз ал егер жұмыс сырттан атқарылатын болса сыртқы күштің әсерінен жұмыс атқарылатын болса ол кезде не істейді екенбіз ә, ішкі энергия тапқан кезде мынандай формамен өзгереді екен ішкі энергияны тапқан кезде түсіндіре алдық қой яғни жылу мөлшері жылу беру арқылы дененің ішкі энергиясын арттырамыз не қандай жылу арқылы бұл газ яғни ә, газ жұмыс жасаған кезде ішкі энергиямыз артады иә жылу мөлшеріміз не істейді тоже артады деп қарастырамыз яғни екі жағдаймен қарастырамыз біріншісі жұмыс газ атқарған кезде немесе сыртқы ә, жұмыс атқарған кезде осылай екі формамен қолданылады екенбіз ал енді бұны біз толыққанды қарастыратын болсақ міне көріп тұрғанымыздай ә, қандай жағдайда таңбасы қосу болады қандай жағдайда таңбасы теріс болатындығын мына жерден анықтап көрейік ә, таңба оң болған жағдайда міне кюмыз таңба оң жағдай болатын болса жүйеге энергия сырттан беріледі таңбасы оң болады ал егер ол кезде мынаның таңбасы қалай болады яғни қарастырайық жүйенің ішкі энергиясы артады ол кезде иә таңба оң болған кезде энергия артқан кезде ал газ өзі жұмыс атқарады газ өзі жұмыс атқарса таңба оң болады екен ал егер таңбасы теріс болған жағдайда ол жүйе өзі сырттан энергия шығарады сыртқа энергия шығарады яғни ол деген сөз жылуды бөледі жұтылмайды ал екінші жағдай ә, ішкі энергиямыз жүйенің ішкі энергиясы кемейді. яғни жылуды сыртқа шығарған кезде ә, уже ішкі энергия азай береді деген сөз мысалы мұздың қатаюы деп қарастырсақ болады ал ол кезде жұмыс газға атқарылады яғни сыртқы күштер жұмыс атқарады деген сөз деп қарастырамыз ал енді келесі бізде мәңгі қозғалтқыш яғни көріп тұрғанымыздай бізде мынау бір негізгі неміз жүйеміз бұл қозғалыс жасап жатқан кезде мынау не істей береді мәңгілік қозғалыс яғни мәңгілік қозғалыс деп жатқанымыз сыртқы күштердің энергиясыз жұмыс атқарылатын жүйе яғни сыртқы күштің әсерінсіз ақ ол не істейді екен қозғалысқа келетін жүйе деген сөз ол деген сөз қалай мына бір формулаға жүйеге тоқталады екенбіз міне ол деген сөз ә, жылу мөлшері тең болады ішкі энергияның жұмысқа қосындысын қарастыратын болсақ бұл жерде ә, бізде жылу мөлшеріміз нөлге тең болатын болса бұл кезде не болады жұмысымыз теңнің мына бетін өткен кезде міне а өтеді тұрады ал мынау мына теңнің мына бетін өткен кезде теріс таңба өтеді нәтижесінде ол не істейді ә, жұмыс атқарыла береді деп қарастырылады ал енді газдың жұмысы газдың жұмысы дегеніміз не газдың жұмысы деп жатқанымыз жалпы ә, көріп тұрғанымыздай мына бір жерде газ бар деп қарастырайықшы ішінде газ иә газ сығылады немесе қайтадан өз қалпына келеді өзгеріп тұрады иә мысалы ә, машинаның поршынын мысалы келтірсек болады бұл кезде э, осы ненің цилиндрдің көлемі бар міне цилиндрдің көлемі бар иә мынау негізгі көлем мынау өзгеріске ұшыраған кездегі көлемі деп қарастырамыз э, осы кезде біз естерінде болатын болса жетінші класстағы қысымның формуласы естерінде болса міне мына қысымның формуласын жазып аламыз мұндағы с деп жатқанымыз поршеннің ауданы болып есептелінеді э, ал енді жұмыстың формуласы қандай еді а тең f көбейту s немесе f көбейту дельта h десек болады өзгер несі жоқ ал осы жерде мына жерден біз қысымды қысымның формасын күшті табатын болсақ қысымды көбейтеміз ауданға естерінде болса иә и күштің орнын алып барып орнына қоямыз тің орнына міне қысым мен ауданның көбейтіндісін қойдық міне осы жерде бізге жақшаны ашатын болсақ S екеуіне де көбейіп кетеді көбейгендіктен не болды цилиндрдің көлемінің формасы бар цилиндрдің көлемінің формасы ауданның биіктікке көбейтінсі сол себепті мына жерде біз не істесек болады мынаның орнына міне қарайтын болсақ көлем 2 деп алдық екінші жағдайға көлем 1 деп алдық міне нәтижесінде дельта көлем деп алсақ болады өйткені дельта көлем деп жатқанымыз ә, дельта көлем деп жатқанымыз бұл нені береді көлемнің соңғысынан бастапқысын азайту деген мағынаны береді деген сөз нәтижесінде форманы дельта в деп аламыз дельта в міне жазып қойдық көлемнің өзгерісі немесе Ә, көлемі деп қарастырамыз ал сол кезде нәтижесіне шыққан формуламыз міне газдың жұмысының формуласы осы бізде міне ә, жұмыс тең болады қысымның дельта көлемге яғни ә, көлемнің өзгерісіне көбейтінісін қарастырады екенбіз немесе мынандай түрде қарастырдық сендерге түсініктірек болсын деп иә ә, поршенге байланысты поршендерге байланысты күш ә, фтерді теңестіріп аламыз ол кезде қысымымыз не болады тең болады екі жақта да константа болады нәтижесінде формула жаңа тің орнына біз f бірдің орнына міне қысым мен ә, ауданның көбейтіндісін қойдық орындарынан қойдық иә ал екеуінің көбейтіндісі бізге көлемнің өзгерісін берді нәтижесінде газдың жұмысын осылай қарастырады екенбіз газдың жұмысының өлшем бірлігі не болады джоуль өзгеріссіз яғни жұмыс болса джоуль болады деген сөз ал п деп жатқанымыз бұл бізде не ә, бұл қысым қысым қысым өлшем бірлігі не еді паскаль қысымның өлшем бірлігі паскаль ал мынау бізде көлем бұл көлем яғни ә, өлшем бірлігі әрине метр куб деп қарастырады екенбіз окей ары қарай енді сендерге осы тақырыптарды түсін қаншалықты түсіндік қаншалықты түсінбедік деген сұраққа жауап алу үшін ә, бар болған төрт есеп пысықтау тайм деген ә, төрт есепті бердік жауаптар да беріліп қойған осы жауаптарды сәйкестендіреміз яғни шығару жолымен шығарамыз ә, шығарып болғаннан кейін маған қарай жібереміз жақсы оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар